bilduren sorrera emozioz betea. Osa, alde batetik e, ilusio handia, ilusioa zekaro, ba, ba genekarren e, atzetik e, ilegalizazio gara iluzea, eta bueno, kontua da, azken erarte, ez genuen jakin bildu legala izango ote zen edo ez, orduan ere poza eta ilusio horrekin batera ere beldurra. Beldurra tentsioa, eta horretzen dute ingenuela hemen herrian afari bat, irratia piztuta, telebista piztuta, zer esaten zuten, eta bueno, azkenean ja, e, hauzitegi nazionalak, eman zuenean epaia, bueno, ba, bildu legala izango zela, bueno, zugarrizko festa, poza, eta bueno, eta lana, <laughs> ordutik etorri zen lana, ez, eta bost urte hauek e, lanean jarraitzen dugu. Egia esan guk udaletxea oso egoera kaskarrean topatu genuen. Orduan e, horrek eh, zailtasun desente ekarri zizkigun, baina aldi berean bueno, ba, lan egiteko gogo asko oso motibatuta eta ilusia hundiarekin gauzak aldatzeko, ez? orduan ba, bueno, lehenengo bi urteak nahiko zailak izan ziren, baina gauza asko egin dira. E, ba, hori, e EH Bilduren irizpideak e, udalaren oinarrian jarri ditugu, ez? nola baita esateko ba, gardentasuna, herritarren parte hartzea, pixkat herritarren erabakitzeko erabakiguneak edo e, ireki, ez? Eta eta sentzu hortan izugarrizko buelta mantzaio herriari, osea herri mugimendua dago, herria bizirik dago nola bait, ez? Eta sentzu hortan, puf, nik motivazioa dela ere aurrera jarraitzeko dugun arrazoietako bat, ez?